porque затягивайте, не терять ваше драгоценное время, э, я предоставлю э, слово Севшаху Магомедовичу Шапиеву. Э, несколько напутствующих вам слов. Спасибо еще раз, добрый день. Ну, как вы знаете, Ленинградская область области по 12 округу и Брянская 77 округу идет дополнительный выбор депутата Государственной Думы. В Ленинградской области 9 политических партий, да, зарегистрированных представителей. А, в Брянской области тоже было 9, по-моему, одна вчера сняла, одна партия, по-моему, снялась, осталось 8. И для Центральной избирательной комиссии, конечно, как пройдут федеральные выборы, значит, э, является очень важным, поскольку э, мы все вместе с вами готовимся к главным выборам единый день голосования в марте следующего года. И в этом плане значит, э, новый состав ЦИК России и Элла Александровна все делает для того, чтобы Э, доверие к избирательной системе как бы повысить. Да? И в этом плане, конечно, вот, э, э, то, значит, как будут работать основные участники избирательного процесса и политические партии, представители, наблюдатели, значит, как, насколько будут соблюдать законность, от этого будет зависеть доверие к выборам. Поэтому вот, буквально до этого, как с вами встретиться, мы вчера были в Кузьминово, и там тоже постарались значит, делать все для того, чтобы значит, не было нарушений и обеспечить доверие к местным выборам но отдельно местный выбор, отдельный выбор госдумы, наверное, рассматривать невозможно, потому что Ленинградская область это э, единый субъект, э, и хотелось бы, чтобы значит, мы вместе с вами соблюдали. В этом плане, если есть какие-то вопросы, я готов вам отвечать, а так я присоединяюсь Михаил Михаилу Евгеньевичу, хочу вам пожелать успехов, нам всем успехов обеспечения законности и повышения доверия к избирательной Коллеги, я хочу сразу сказать, что мы, наверное, с Сепшахом Геннадьевичем через какое-то время видим, потому что у нас очень плотный график сегодня и завтра. А, я попрошу вести тогда э, совещание Виктории Михайловны, которая на первое будет выступать по вопросу. Значит, порядок назначения наблюдателя участковой избирательной комиссии, пожалуйста, Уважаемые представители политических партий, кандидаты, мы вам подготовили чтобы не только слышать, нужно было видеть небольшую презентацию. Прошу прощения, Виктория Михайловна, да. А у нас же это сделано в виде презентации, да? Ну да, вот нам... Я предлагаю после э, проведения обучения э, коллегам всем направить на электронные адреса э, для того, чтобы им было тоже удобно потом работать в рамках да, хорошо. Ну, мы можем также выставить на нашем сайте. Ну, мы и выставим, но я предлагаю направить всех, кто приехали, ну, уважение проявили. Хорошо. И мы Хорошо. тоже можем вам дать все материалы, которые у нас есть. Хорошо. Значит. Коллеги, извините нас, ладно? Мы да, пойдем. Да. Вы у нас в районе были разложены вот такие вот инструкции применения. Но суть заключается в том, что в них были вложены приглашения на выборы. Агитация одного из кандидатов от партии власти. Особенно последняя, последняя страница. Это его агитационный материал. Это, это агитационные А можем мы изменить повестку дня и там ответы вопросы, пока есть у нас член ЦИК, есть. Мы бы э, первым вопросом, а потом остальные, если бы когда вы уже ушли бы, а мы бы обсудили. Вот таким ну, вообще у вас обучение, у нас есть порядок, э, поэтому если вы хотите ну, если, вопросы... Здесь, э, ну, если мы в кое-веке увидели члена Центральной избирательной комиссии, наверное, может, у кандидатов есть, кроме этого, еще вопросы другие там. И чтобы Нет, там для, для Панфилова да, были доведены как раз вот наши там вопросы и чаяния. Так вот, да, ну, ну, вот мы хотим, может быть, поменять немножко повестку дня. Так, э, ну, э, вопрос. Это жалоба такая Да? Тогда пишите жалобу. Ну, пишите, да, чтобы Э, э, вот э, сегодня буквально там, у нас здесь состоялось заседание, и там повестка меня была о ходе голосования. Одновременно вопрос был о жалобе. Поскольку жалоб, прежде чем быть предметом рассмотрения на заседании комиссии субъекта, да, должен быть предметом рассмотрения рабочих. Поэтому мы вот объявили перерыв, значит, передали это рассмотрение рабочей группе, после того, как рабочую группу выслушали со всеми материалами, наверное, так будет правильно и объективно. Да? А так сходу задать вопросы, если вы мне задали вопросы правильно, неправильно, я могу ответить, это неправильно, все. Не должно быть так. Пожалуйста, пишите. А это, это стопроцентно. Но это агитационный материал, если член участковой комиссии носит приглашение с агитационным материалом, это неправильно. Да, ну, тут других, и вы без, э, без вопросы мне это можете значит, ну, сами ответить, но как член тоже считаю, если это действительно так было, это неправильно. Есть еще вопросы? Есть. есть. Да. Вот вы говорите о доверии э, к выборам. Вот вы сейчас говорили о том, что обсудили ход подготовки и проведения выборов. Э, Мамзит в городском поселении, да. 7% если голосуют досрочно на, за 5 дней или за 6 дней до голосования, то о каком доверии можно говорить, потому что э, досрочное голосование обычно укладывалось в 1-2%. Ну, были, сегодня уже ну, были Вы задаете мне вопрос, да. я, так, э, я отвечаю. Вы представитель от какой партии? Это Коммунистической партии а? КПРФ? <coughs> Да, Кузьмин Николай а, э, Очень приятно, кандидат. Э, кандидат. А, значит, я э, могу сказать э, то, что говорил до этого тоже. Да? Первое. Значит, 6%, 5% или 2% это вопрос значит, такой... Э, с точки зрения действующего законодательства, э, значит, какие-то проценты там не определены. Просто мы привыкли к тому, что досрочное голосование, как правило, к сожалению, проходит с нарушением. Это первый момент. С этим я могу с вами согласиться, это много. И для цифр тоже это много, поэтому я здесь сюда приехал. Это первый момент. Если исходить из самого закона, э, досрочное голосование – это благо, когда человек, который в день голосования там не может находиться, ему предоставили возможность принять участие, это хорошо. Главное, Если какого человека? Для избирателя. Если, вот, допустим, я уезжаю, действительно, вот, объективно, если действительно так сложится, что 10 сентября меня не будет, э, как э, избиратель э, на территории находиться, я выезжаю в отпуск, либо командировка, либо на лечение. То есть истина действительно причина. Если я... Если так, истина. Да, я так и говорю. Я а так сегодня она не истина. Вот это, я говорю то, что я вы не заберете. Это действительно, если так, это хороший, значит, просто беда в другом, что у нас предоставлен правом злоупотребляет или толкает на его злоупотребление. Это второй момент. Третий момент. Мы были вчера на этом на участке, в этом, селении, в этом городском поселении, в ходе процедурного в ходе голосования, где 41 человек вчера, значит, э, принял участие голосования, были и наблюдатели, точнее, член комиссии совещательным голосом, члены комиссии совещательным голосом, в ходе голосования никаких нарушений не было. В ходе голосования. И вот в этом плане какие-либо упреки или замечания в адрес э, значит, муниципальная комиссия, которая принимала, значит, невозможно делать. Это третье. Четвертое. Если какие-то нарушения, подкуп или подталкивания происходят за пределами а это надо установить правоохранительными органами. Это пока не установлено. Вчера мы были вместе с э, Михаилом Евгеньевичем, заместителем прокурора области. Мы, вот, э, чтобы вы знали, обратились к нему. Вот эти все заявления, которые имеют место быть до случая голосования, э, действительно это было значит, уважительной причиной или неуважительной причиной, мы бы хотели, вот, чтобы вы знали, обратились к нему, давайте попробуем проверить, насколько это соответствует объективности. То есть мы к ним обратились, и соответствующее обращение прокуратуры есть по своим рычагам, по своим полномочиям, привлекая участковых работников полиции, попробуем установить, если это получится. Дальше я можно? обратил да. внимание вас на то, что мы говорим о доверии к э, избирательной системе, доверии людей да. к выборам. Да. И когда вот такие мероприятия проходят, то доверие не увеличивается к президентским выборам, к которым вот вы сейчас заботитесь, а наоборот снижается. Поэтому давайте мы будем работать. Ну, а э, а что предлагаете, Николай? Ну, были прецеденты, когда пример Подмосковье. Доверие увеличилось. Можно я предложу? Вот если человек уезжает, пусть он копию билета прикладывает. Железнодорожного, авиационного, копию путевки, санаторий, как вы говорите. Все это выдается заранее. Мы Никто... сегодня как раз на комиссии это и предложили. Только вопрос, вопрос, вопрос, Вопрос Николай такой возникает. Вот вы задаете вопросы, больной вопрос не только для вас и для меня тоже, как я. Э, я вот до этого вас не был, но до этого говорил. В нашем ныне действующем законе Нету нормы, соответственно, с которой участковая комиссия, там другая комиссия, которая проводит сосочное голосование, должна требовать уважительных причин. Уважительных причин. Но указано только указывать, взаимно указывать уважительных причин. Но раньше была такая там... Э, Давайте внесем поправки. Давайте. Мы об этом и говорим. Вот, э, и, и раньше как было? Раньше была участковая комиссия соответствующая, имеет право проверять уважительные причины. Да, Коллегально да, рассматривает да. и может отказать, указал причину отказа. Ныне действует редакция. Этого нет. И сегодня, когда этот вопрос мы рассматривали, вот по моей инициативе третьим пунктом добавили, что впредь, когда уже будет интересовать голосование, участковая комиссия каждое заявление рассматривает коллегиально, выяснил причину уважительности, дает возможность голоса досрочно. Вот что мы сегодня могли делать. А, но вчера, когда я был, значит, каких-либо нарушений я не смог найти. То, что находится на территории девятого участка, или там, где идет где муниципальная комиссия, все соответствует требованиям закона. Даже более того, комиссия пошла навстречу от, э, э, членам совещания голоса, даже из тех, которые значит, там, Железячев, они дополнительно там свою, это, как это называют? Э, стикер. Стикер, да. Стикер заклеили, который, если попробовать оторвать, там сразу видно, что это имело место вмешательства. Более того, они даже вот такую дверь, которая есть, да, вот здесь, прямо здесь заклеили, и то на пол заклеили, да, открывать невозможно. Чтобы задвинуть не и даже здесь заклеили. То есть обеспечили полное доверие сохранности избирательной документации по ходу голосования. А что касается за пределами происходит, к сожалению, это закон какой есть, такой есть. И в этом плане методичное указание Центральной избирательной комиссии, значит, плюс к тому, что чего нет в законе, мы указываем, значит, э, комиссия должна проверять уважительность. Мы говорим вот это. Да. Но вчера я попытался, возможно. Э, уважаемый Николай Алексеевич, вчера я попытался по ходу голосования, люди приходили. Я задал вопрос, неудобно было, там одни за другим людей идут. Я спрашиваю, вы уезжаете? Да. Куда уезжаете? В Финляндию. Ну, с женой. Вот ну, теперь вот как? Доверите или не доверите? Имеем ли вот э, комиссия? Значит, давайте принесите нам билет, принесите нам. Они скажут, э, значит, э, какое вы имеете право. Или мы едем машиной. Или мы едем на машине. Вот проблема заключается в том. Я не об этом. Да нет. Давай. я, вот... я вижу, вчера мы идут досрочно голосование. Вчера мы тоже самое Николай. Два года назад, простите, да, когда ну, строили МЧС, полиция ну, строили. Вчера, вчера еще было совещание губернатора по этому же вопросу. Александр Юрьевич предлагает вообще отменить э, на муниципальных выборах дополнительные э, И мы, и мы, мы э, вчера это все поддержали. Правильно? Чтобы не было технологий, чтобы не было. Но, еще раз, вот сегодня Кузьмовским товарищам говорил, и вам тоже говорю, ну если есть информация, где конкретно что, давайте, вот вывели там по Железноводской 26 э, Кузьмова, приехала полиция, отработала. Снова продолжалось, отработала. Давайте так если, если мы можем, я говорю, э, если мы можем э, спокойно э, юридически доказывать факты, давайте работать по ним. Мы довера камза. Мы не хотим, чтобы было это нарушение. И что, что доверие да, да, да, ну, конечно. людей повышалось, конечно. Но пока вот закон, к сожалению, я вчера, когда было совещание по линии ЦИК России, да, я там тоже попытался говорить, что, к сожалению, здесь я вижу, например, поверенность, либо надо обеспечить, чтобы комиссия могла добиваться или требовать, чтобы подтверждалось уважительное причине, либо надо его исключить. А сегодня мы имеем какой-то так, значит, э, запись есть, а, значит, э, и довериться надо. То есть, получается, заявление написал, все, не можешь не доверить ему. А я, а я, кстати, напомню вам, почему это было сделано. Потому что в свое время муниципальные комиссии и территориально избирательные комиссии в свое время, когда было, что должны проверять э, соответствие, да, начали как раз требовать те справки, которых нет, принести справку на справку. И было куча жалоб точно так же, и от э, наблюдателей, и от людей, которым не давали голосовать, и им э, фактически было, они лишены права проголосовать. Понимаете, тут как это? Надо э, подходить все-таки тоже э, не только как это, вот здесь плохо и здесь плохо, надо решение находить. Решение не нашли не тогда, Сейчас э, не нашли и сейчас решений, да? Но ну, давайте напомним, что это единственное поселение, где э, такая интересная, э, скажем так, досрочная, единственная, я вам объясню, я, ну, я что знаю. На территории Ленинградской области сегодня у нас проголосовали э, по 45, это Тельмана, и э, Выборг, Выборг, а все остальные у нас там 2, 3, 8. Это ничто по сравнению с тем, что было. А теперь мы касается то, что вот 531 за, до вчерашний, за, за вчерашний день всего да, проголосовали в Кузьмово. Я считаю, что здесь неправильно. Но э, вот две группы э, были там привлечены, ну как, я не знаю, будут они привлечены, не будут. Во всяком прекратили Вчера было, видите, явка была меньше. Но, э, возвращаемся опять же, э, не не определяет. Никакие нормы не определяет, какова должна быть досрочное э, голосование. Проверка. Бо, и, и более, и а не принимать его внимание. Коллеги, коллеги. А, если ну, у вас есть сомнения, просто не принимать его внимание. Комиссия принимает решение, что мы эти досрочные голосования просто не берем в... Э, Сергей Владимирович, не принимаем. Сергей Владимирович, ну, вот мы об этом и говорим. Но должно быть не нарушение закона, потому что следующее, что тогда комиссия нарушает закон. Вот мы вчера очень много говорили, что есть нарушение закона, да? Да, да. Все говорят, может. нарушения закона да. со стороны комиссии правильно, нет. Я говорю, тогда о чем? Но можно было бы лучше. Ну давайте тогда я вам... Ну вы можете как вышестоящая э, вот мы сегодня приняли решение. решение. Такое, мы это и приняли решение. Да, что да, ну, результат досрочно не учитывают, и все. А, и тогда допрос не будет там сами Это ну, вызывает сомнения. Там, Нет, к сожалению, это не так. Слушайте, но а, э, Элла Памфилова принимала решение, я не помню, по какому как город называется, под Москвой. По Балашихе. По Балашихе, да. Когда точно такая же была. Не такая же. И было принято решение о том, что просто самое. Я не такая. Ну, давайте, давайте я, я знаю эту ситуацию, я туда выезжал тоже, по э, тому Барвихе. Э, там действительно э, претензий самой комиссии э, не было. Я когда задал вопрос, вот вы требовали с них, они говорят, да, мы требовали. Но когда мы уже требовали, говорят, прокуратура внесла протест, поскольку самому закону а, значит, не, не соответствует. После этого мы перестали говорить это. Вместе с тем, вот в Москва, городе Москвы Горбунов, Владимир Павлович, он сказал, мы начали требовать на место выборов, если не приносит э, факт подтверждения, значит, что мы не принимаем. Но они взяли на свой как бы, э, страх и риск, вот они требуют Потом. это. Если, ну, если это, их требование будет обжаловано суд или прокуратура, какая будет дана оценка, мы не знаем. Это первый момент. Второй. Можем ли мы вот то, что сегодня 5 или 6%, 6% больше 6% признать, недействительно? На каком основании? Это, сейчас вы же, мы с вами юристы, или юристы должны Если будет установлено, как вот сейчас Чем в двух местах, которые два э, установили, Тогда, да. подкуп имело место, люди шли на с подкупа, тут никаких вопросов нет. Но надо установить. Если не установили, не установили, то взят с потолка, и никто нас э, не защитит, не оправдает наши ну, ваша еще раз за, задача правоохранительных органов, но э, им уже поставить такую задачу. Сергей, Ребята, Сергей найти, но еще один момент, который бы хотел обратить внимание. Обратите внимание, сколько было э, сначала подано заявление на то, чтобы участвовать. 89. Часть людей не принесли документы, но максимальное количество допущено было 68. Такого не было, наверное, ни, ну как я могу сказать, никогда. Поэтому муниципальная комиссия с точки зрения э, допуска всех участников процесса, выборный процесс, выполнила свою задачу. Следующие были там, кандидаты на кандидатов подавали заявление, 18 заявлений, 19 точнее. 17 из них территориальная избирательная комиссия отстояла для того, чтобы э, все было обеспечено по закону. Потому что, как мы с вами говорим, там, по запятым, по словам КПРФ, по, по словам там э, Единая Россия. То есть вот, вот, э, э, а дальше сейчас те же люди, которые в принципе участвуют в этом избирательном процессе, в конкретном Кузьмова, добиваются любыми способами решения своей задачи. Но мы можем с вами, вот я говорю, вот я как э, председатель избирательной комиссии региональной, и э, как житель Ленинградской области, и вы как люди, у нас у всех есть знакомый, да, давайте позвоним, давайте узнаем, где в конкретных адресах оказывается как конкретный подкуп избирателей. Давайте работать юридически, давайте, извините за выражение, э, людей э, привлекать к ответственности в соответствии с их деятельностью. А так, знаете, я не верю. Знаете, ну вы помните, вы с вами как-то разговаривали вот, с Николаем Сергеевичем, говорит, вопрос веры, доверия или недоверия должен вот в рамках закона и в рамках сегодняшней деятельности, например, избирательной системы, должен строиться на двух принципах. Исполнение закона, соответствие закона и его улучшение для того, чтобы этот закон ну, как бы, стал понятен всем. Да? Потому что мы все знаем, что избирательная система и избирательное право у нас, ну скажем так, запутанное. Да? Но со своей стороны, со стороны избирательной комиссии Ленинградской области, мне кажется, что мы извините, вот я считаю, что мы стараемся максимально донести информацию. На все ваши вопросы реагируем, э, стараемся оперативно. Вам, может быть, что-то не нравится, то есть вот, у нас разные подходы. Но это нам, по-моему, до, до сегодняшнего дня не мешало было решать как бы, задачу. Да? Одним участвовать в выборах, другим помогать участвовать в выборах, именно с точки организующей комиссии. Я не вижу пока. Да, у нас были, например, спор конкретный вот э, по там, э, вашим э, материалам, да? Но этот вопрос тоже разрешился. Вы свою позицию донесли, мы свою позицию донесли. Вы представили документы. Спор прекратился, правильно? Да, спасибо. Все. И, и, э. и так я и продал, предлагаю дальше продолжать именно таким способом. Спокойным рабочим моменте. А когда надо, если, ну, я понимаю, что вы все равно медийные лица, и некоторым нужно показать, как это, свою э, работу в виде пиар, да, там, несогласия, еще что-то. Ну, пожалуйста, я к этому достаточно спокойно отношусь. Но давайте все-таки действовать в рамках закона и в рамках уважения. Я, вот скажите, я кому-то из вас э, относился, действовал не э, по закону или э, действовал, может быть, как-то оскорблял кого-то из вас? ну, по-моему, нет. Нет. Анатольевич, спасибо Поэтому давайте дальше продолжать. Совместную работу. Жизнь, вот после, я, мне самое интересное, что после 10 сентября жизнь же не закончится. Я э, говорю, я есть, у меня есть знакомые, есть даже людей, которые там уважаю, которых диаметрально противоположное мнение по многим вопросам моим, которые я вот по-другому мыслю, да? Но это не, не мешает нам э, друг другу жать руки, пить чай и уважать друг друга. Давайте уважать друг друга. Это в качестве доверия, да? Что касаемо качества, в качестве закона, значит, если закон в чем-то не соответствует, я предлагаю опять, как и говорил еще на одном из э, комиссий, которая избирательна, ну давайте вернемся к рассмотрению изменений в законодательство с точки зрения рассмотрения, какие нюансы можно было дорабатывать. Но ну, вот э, коллега у меня вот э, через два месяца представил по конкретному вопросу, мы его сейчас отрабатываем, правильно? Я... Вы, вы имеете в виду сайты ТИКов? Я имею в виду по сайтам. Да, по сайту. Вот одно предложение к нам поступило за 6 месяцев, о котором мы говорим. Ну, давайте, давайте. Я только за. Здесь я нахожусь, я не могу работать плохо, я хочу работать хорошо. А для того, чтобы работать хорошо, я должен понимать, что нужно вообще для изменений. Вот вывод один. Либо отменить досрочные выборы, либо отменить, подтверждать, отменить, либо подтверждать отменить. документально, что, что человек... Вчера, вчера же вчера, вам сказали, мы были у Александра Юрьевича, он сказал, уже, уже дал поручение ну, отменить. Ну, все. Но сегодня пока нет, но мы ну, ну вынуждены ну, потерпим. пользоваться тем, что есть. Но если, говорю, есть информация по Кузьму, коллеги, ну, я говорю, все равно все общаются. Ну, дайте информацию, дайте есть правоохранительные органы, есть э, много э, моментов, которые э, можно действовать в рамках закона и для того, чтобы это все прекращалось. Для небольшой разведки, значит, опыт, вот я выезжал, дважды выезжал сюда, и там, когда выборы проходили, на подходы к избирательным участкам внутри комиссии сидят старейшины, значит, и вместе с ним еще несколько человек, которые в качестве старейшины Э, значит, там участвует э, путем конкурса, путем конкурса. Он знает в этом квартале, значит, кто где живет, кто на родственных отношениях полностью. И он знает, э, значит, человек уезжает, не уезжает, приезжает. И вот он, безусловно, это вообще редчайший момент, он даже знает, кто чей сосед, кто родственные отношения. И он, если бы такие люди у нас были бы, которые знали бы по Кузьмолову, да, что этот человек уезжает, да, и потом, уже, если у него какие-то сомнения возникают... Есть, да. Да, вот тогда вот, вот это институт тоже, да? Почему люди не верят, потому что они точно знают. Вот я вам могу сказать, у нас досрочно проголосовала вся администрация, все семьи администрации, все домоуправление, как там, ЖКУ, э, все дворники, все это, все полностью семьями с детьми совершеннолетними. Ну, это Кузнецова. Все уехали, и все сидели в избирательной комиссии, и, но ну, они проголосовали за. Вы, вы имеете в виду, можно Это Кузьмалова или другое место? Это, это, мы сейчас не идем, мы сейчас, мы, мы, у нас нет в этом. Коллеги, вы превратили э, то, что ради чего мы собрали, превратили в э, как это обмен мнениями, да? Давайте. Ну, люди почему говорят? Мы отменим это к 18 вот. году, и опять же не ну, мы, а Николай Гаевич, поскольку человек приехал, не задавать вопросы они не могли. <laughs> Я попытался ответы как есть, да? Ну, да. и я единственное, что еще раз хотел сказать, это вот э, сегодня ни одна комиссия области или субъект Российфедерации, или ЦИК России не заинтересован в том, что были какие-то нарушения в деятельности самих комиссий. А что происходит за пределами избирательной комиссии, вот, вот то, что мы говорим, да, Кузму или других за пределами, это, конечно, уже э, дело чести правоохранительного органа, если они смогут установить э, значит, э, неуважительность причин. Да? Мы обратимся. Ну а кардинально вам сказали, вопрос решат отмен, можно. вы нам позволите уехать, потому что мы опаздываем уже серьезно. Не потому что мы боимся вас и не хотим разговаривать, наоборот, с удовольствием бы поговорили, но, коллеги, мы из уважения к вам попытались провести сегодня совещание в час уложить. Потому что информация, много изменений в законодательстве. Нужно э, его знать только хотя бы для того, как вот мы сегодня показывали по Кузьмову конкретно вопрос. Вы понимаете, коллега привык действовать так, как он считает необходимым. Фактически в его действиях есть признаки правонарушения. То, что комиссия не отреагировала в установленном, в установленном порядке, э, в установленном порядке э, не, не сразу, не, не учить еще и учиться, да, постоянно надо чему-то учиться. Но, э, в принципе, э, это основание для того, чтобы привлечь гражданина э, к ответственности. Потому что, ну, за пределом. Не хотелось бы, чтобы по Государственной Думе, независимо от той ситуации, которая будет происходить в день голосования, кто-то выходил за рамки закона. Короче, можно одно пожелание да? на, на дорогу вам? Ну, я думаю, вас все присоединятся кандидаты. А, ну, от вас очень много тоже зависит, от вашего пожелания участковым избирательным комиссиям и ТИКам, а, чтобы они там не хулиганили и вели себя прилично. Будут наблюдатели, будет очень много наблюдателей, и буду за всем смотреть. По прошлым выборам а, многие представители участковых комиссий в Петербурге, и ТИКа в том числе, потеряли свои должности. Именно из-за того, что а, вот были там всякие нарушения и прочее, прочее. Не хотелось бы, чтобы э, какие-то выводы последовали по поводу этих, после этих выборов, поэтому их как-то пристражите немножко, чтобы они все-таки, э, я понимаю, административный ресурс там, э, глава района, там, э, глава поселения и прочее, все равно э, а, у них, для них главное должен быть закон и порядок. Сергей спасибо за то, я что вы это донесете. Во-первых, во-первых, э, мы так же, как и вас, с вами еще было. Со СМИ у нас было несколько э, встреч, правильно? Э, мы сейчас работаем со всеми. И также было несколько э, больших семинаров для всех представителей ТИКов и для представителей участков избирательных комиссий, которые работают в 112. В том числе разъяснены Э, обязанность исполнять закон, в том числе были разъяснены, к чему могут привести незаконные действия, в том числе, э, я напомню, что по результатам прошлых выборов было возбуждено два уголовных дела, это к вопросу о том, что работает или не работает система избирательного права. Были возбуждены два уголовных дела. Одно из них по, сейчас по Кингисеппскому району, правильно? А одно э, было по Волковскому району. Привлечены к ответственности мы за каждого человека с вами можем им только объяснять одно. Ребята, вы каждый несете ответственность за свои действия. И мы это объясняем и на уровне э, ЦИКа, и на уровне э, нашей э, избирательной комиссии областной, на уровне ТИКов объясняется. Есть люди, которые нарушают закон, но мы стараемся от них избавляться по закону. И это касается всех участников процесса. Иногда просто я говорю, ну, не все сразу получается. Спасибо. Вы знаете, я меньше шести месяцев здесь нахожусь. Все так быстро хотите. Ну, это мечта. Я пока не волшебник, я только учусь. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Вам удачи. Уважаемые представители политических партий, кандидаты заявленная тема «Порядок назначения наблюдателей участковой комиссии». Ну, начнем с, депута... с выборов на дополнительных выборах депутата Государственной Думы. В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации наблюдатели праве назначить каждый кандидат, зарегистрированный по данному округу. Полномочия наблюдателя – должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом. В направлении указывается фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, в которую он направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений в соответствии с частью 2 статьи 33 направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В соответствии с частью 5 э, данной статьи 33 кандидат может назначить в каждую участковую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Это нормы э, новые закона. Зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателя в участковой комиссии не позднее, чем за три дня до дня голосования, то есть это завтра, 6 сентября, представляет список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В данном списке указывается фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес его места жительства – контактный телефон по желанию, номер избирательного участка и наименование избирательной комиссии, в которую он направляется. Список назначенных э, наблюдателей э, при представлении регистрируется как входящий документ с проставлением даты и времени его приема. Э, копия этого списка выдается лицу, представившему указанный список на котором э, человек, который принимает, пишет, копия верна, расписывается, указывает свои фамилии и инициалы. А лицо, которое получает эту копию, пишет, копию получил, представляет дату, свои инициалы, фамилию и заверяет своей подписью. В случае, если после представления списка назначенных наблюдателей в ТИК наступили обстоятельства, по которым наблюдатель по уважительной причине заболел в командировку, не может быть на участке, то кандидат вправе до дня голосования назначить вместо этого наблюдателя другого, но необходимо письменно извести в комиссию об этом. Что кандидат вправе? То есть, э, что наблюдатель вправе? Наблюдатель правильно. В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона номер 20 знакомится со списком избирателей, с реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимся в избирательной комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений о голосовании вне помещения для голосования, присутствовать при голосовании вне помещения для голосования – Наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений. Обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу ему, его замещающему знакомиться с протоколами, с документами, приложенными к протоколам об итогах голосования, получить от УИК заверенные копии указанных протоколов, обжаловать решение и действия УИК непосредственно в вышестоящую избирательную комиссию или в суд, присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в УИК, осуществлять помещение для голосования с того места, которое определено председателем УИК, фото или видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя комиссии. Что наблюдатель не вправе? Часть 7 э, статьи 33 этой же. Выдавать избирателям избирательный бюллетень, расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе о получении избирательных бюллетеней, заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе избирательный бюллетень, совершать действия, нарушающие тайны голосования, принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетень, проводимых членами избирательной комиссии с правом решающего голоса. Совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии, проводить предвыборную агитацию среди избирателей, участвовать в принятии решений избирательной комиссии. Кто не может быть наблюдателем? Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц. Судьи, прокуроры, члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, за исключением членов избирательной комиссии, полномочия которых были приостановлены. на дополнительных выборах депутата законодательного собрания наблюдателя может назначить как зарегистрированный кандидат, так и политическая партия, региональное отделение политической партии. Правила все те же. Два наблюдателя, которые поочередно имеют право осуществлять, э, права, э, что он вправе, что не вправе, они все идентичны. То есть они относятся э, и к выборам Госдумы, и к выборам ЗАГСа. Вот. Что еще могут? Наблюдатель имеет право носить нагрудный знак, э, не, на, не носящий признаков предвыборной агитации. Значит, форма знака по выборам Госдумы утверждена постановлением ЦИК от 25 февраля 2016 года номер 325-1846-6. И форма э, на выборах депутата Законодательного собрания утверждена нашей комиссией 31 июля 2017 года номер 183 1392. Наблюдатели могут вести фото и видеосъемку в помещении для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателя. Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра. Фото- и видеосъемка работы членов избирательной комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся. Если вот необходимо, мы вам направим эту презентацию. Если есть какие-то вопросы по данной теме, да, пожалуйста. До, за, до конца дня завтрашнего дня можно подать список. Да, До конца, да. В течение, как работают СИКи, до конца их работы. А, вопрос... Тики или сюда? Тики, а, только тики. тики. До расписки подается тики. А подскажите, пожалуйста, а, большое количество людей сейчас не влияет, каким образом наблюдатель может ну, подсказать, либо как будут голосовать люди, которые следят? Э, люди, которые, они будут у нас э, на некоторых участках дежурить волонтеры. У нас э, заготовлены специальные трафареты для таких людей есть, то есть они будут по трафаретам получать бюллетени голосовать. Да. И либо это на дому они будут. А на дому тогда каким образом будет идти, допустим, да, присутствие наблюдателя? А, ну, там, человек не зрячий, да, как он сможет поставить? Он, э, члены комиссии, которые будут выезжать на избирательный участок, они берут с собой трафареты, бюллетени. А, берут трафареты? Конечно, да? конечно, да, если они знают, что такое у них есть э, избиратель, который подал заявку, естественно, плюс. То есть при подаче заявки ему должно указывать о том, что у них что да, да, э, да. проблема со зрением. Ну, обычно на избирательных участках люди знают таких своих категорий избирателей, которые у них есть. Потом определенное количество архаретов у нас заказано на каждый избирательный участок. У нас на все избирательные участки, как устроен по Казахстану, изготовлены трафареты, и еще запас, чтобы именно на выездное голосование брать с собой. Вот. И плакаты, соответственно, они были крупным шрифтом. Информация, если люди, которые приходили в какой-то участок, они руководители, то вся информация может быть максимально выполнена крупным шрифтом, чтобы была возможность ознакомиться с э, судьбой вот. Ну, поэтому мы стараемся, и более того, что у нас в списке и счетной дней федерального закона у нас сейчас предоставляется информация о количестве инвалидов на по поселению. Вот, вся эта информация направлена в комиссию соцзащиты, они надеются информацию, сколько, какую категорию инвалидов нужно увеличить. Это же не нет, у меня просто мама слепая, да, и я сейчас вот, вот как раз да. по этому вопросу да, задаю. Просто понимаете, дело в том, что, а, к сожалению, у нас э, сейчас много не метрополиты, которые выполнены с помощью разных программ, Вот, потому что да, потому что у нас очень мало, э, очень, мы э, собирали статистику и, и спрашивали, а вообще сколько у нас избирателей, которые владеют этой азбукой К сожалению, таких избирателей очень мало, чтобы они читали. А вот трафареты, вот, э, что, вот это, наверное, да, большая помощь, и сколько было проходило выбор, люди говорили о том, что да, это помощь. помощь. Нет, нет, голосовать нет, а какая помощь, да, еще есть какие-то вопросы? Назначение представителей с э, правом встречательного голоса. До какого числа? встречательным голосом это право кандидата назначить, он может в любое время. Да, То есть они могут прийти просто, да, да, прийти. Да, здесь списка нету, да. Это новая норма в прошлом году была видимо, что нужно предоставлять, но она касается только наблюдателей совещательный голос может, либо сначала работа Ну, в принципе, те же права, да, как да? наблюдать да? Ну, совещательного, да, немножко другие права, у него ну, больше. Да, да может, при подсчете да. голосов, да. Ну, Принимать. не ну, участвует, ну, да, да, но он да. имеет право знакомиться с документами и вести проверить, как они посчитали. А все-таки наблюдатели это наблюдать. В основном это функция наблюдать. Еще какие-то есть вопросы по данной теме? Нет? Тогда слово предоставляю а, Ольге Николаевне Журавленко, начальнику сектора по работе со средствами массовой информации и общественного ведения аппарата избирательной комиссии Ленинградской области. Некоторые вопросы предвыборной агитации и участия средств массовой информации в дни голосования. Спасибо, Виктор Ивановна. Добрый день, уважаемые кандидаты. А, у нас продолжается агитация, и осталось еще 4 дня, а, поэтому мы все-таки еще раз э, я хочу напомнить, что информирование и выборная агитация – это разные, совершенно разные понятия. И агитация, э, она определена статьей 48 и Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и э, в законе о выборах депутатов Государственной Думы. Поэтому мы просим вас <clears throat> соблюдать, естественно, порядок по агитации, это имеется в виду здесь и а, средства массовой информации, и а, печатные агитационные материалы, и встречи с избирателями, и, соответственно, а, социальная сеть тоже имеет свои особенности, конечно, в нормативно-правовом регулировании, но тем не менее, тем не менее мы просим вас соблюдайте нормы, которые в законе существуют. В общем-то, мы все с вами э, работаем, в общем-то, по агитации, я считаю, очень даже хорошо. Если какие-то у вас есть вопросы, мы всегда рады ответить и всегда рады подсказать вам, как нужно сделать а, правильно э, в данной ситуации. Но хочу еще напомнить про значит, э, опубликование результатов выборов и то, что конкретно касается дня голосования, да, то есть у нас Э, в течение пяти дней да, и э, до дня голосования и день голосования запрещается опубликовывать э, опросы общественного мнения, об этом нужно помнить. У нас запрещается то, что Виктор Михайлович сказал, чтобы на нагрудных знаках наблюдателей была агитация. Такие случаи бывали, и политические партии, в частности, могли там размещать логотип или, например, соответствующие цвета, которые мог, можно различить э, уже вот, в общем-то, э, к, относящиеся к символике партии. Поэтому мы вас тоже просим, чтобы э, вот эти нормы, они тоже соблюдались. А, помимо эм, агитации заканчивается в 00 часов 9 сентября, до этого момента вы можете приносить свои агитационные материалы, мы их проверяем и, соответственно, в общем говорим о том, что Законно что нет. Ну, в общем-то, здесь э, больше даже э, сказать-то, в общем-то, не о чем, потому что всего 4 дня осталось. В общем-то, вы все знаете все и э, следуете, поэтому, если у вас есть ко мне конкретные вопросы, пожалуйста, я готова. А порядок да? допуска представителей СМИ на участок? Вот, порядок допуска, хороший вопрос, спасибо огромное. Значит, средства массовой информации, они у нас должны быть аккредитованы, да, соответственно, такая работа по аккредитации велась и в Центральной избирательной комиссии, сегодня мы получили Э, перечень СМИ, которые аккредитовались в Центральной избирательной комиссии, это 42 СМИ, и э, в избирательной комиссии еще ведется сегодня и завтра аккредитация средств массовой информации. Поэтому э, такой список, естественно, по заявкам список висит на нашем сайте под баннером аккредитации. Те, которые уже получили аккредитационное удостоверение, но еще сегодня и завтра есть дни. Поэтому этот список расширится, возможно, да и <clears throat> э, средства массовой информации, и как, как получит ТИК и УИК э, э, информацию о том, что эти средства массовой информации аккредитовались. Во-первых, с нашей стороны мы передадим все списки, то, что и ЦИК нам передал, и то, что у нас средства массовой информации аккредиту, аккредитованы были. И, конечно же, у каждого средства массовой информации, которое получило такую аккредитацию, есть удостоверение. ЦИК России выдает на белом фоне удостоверение, написано аккредитационная территория действия Российской Федерации, потому что эти СМИ могут Э, присутствовать на всех э, выборах, э, когда они заявляются в ЦИК. У нас желтого цвета, вот примерно как наши таблички, да, чуть-чуть другой оттенок, там написано территория действия Ленинградская область и стоит печать избирательной комиссии. Поэтому вся, э, вся эта информация... Не именные, да? не просто там Нет, там массовой. есть стоит фамилия, имя, отчество, естественно, средства массовой информации и э, конкретно э, значит, э, дата действия и территория э, действия этого аккредитационного удостоверения. Поэтому эта информация тоже будет донесена до УИ. По прошлым выборам ни одной жалобы мы не э, видели в день голосования. То есть у нас не было проблем, что кто кого-то из представителей СМИ не пускали на избирательный участок. Вот. И никто э, не, не жаловался по этому вопросу. Поэтому будем надеяться, что и в этот раз будет точно так же. Разрешите небольшое уточнение. Да. Аккредитовываются средства массовой информации или аккредитовываются конкретные журналисты от средств массовой В заявке средства массовой информации указывает конкретный, э, конкретные фамилии э, журналистов. И на сайте вывешивается И на, на сайте фамилии. вывешивается, за, конечно же, на сайте вывешивается то, какое средство массовой информации подавало заявку, угу. потому что это требование ЦИК да. по установленной форме. Но в удостоверении, в удостоверении аккредитационном конкретно стоит фамилия. Фамилию можно проверить у нас. У нас это в заявке а, кстати говоря, там э, только штатные сотрудники или там, допустим, штатные тоже могут быть? Потому что, ну, это хороший вопрос, но э, избирательная комиссия Ленинградской области не уполномочена и э, проверять э, вот этот вопрос. То есть э, ответственность на ту информацию, которую предоставляет, несет главный редактор. Вот. Мы работаем по заявке, которая подписывается главным редактором. Все то, что он там фиксирует, значит, он несет по этому поводу ответственность. Есть еще вопросы? А, ну вот э, с первого взгляда, конечно, я не могу вам сказать, э, скорее всего, этот агитационный материал заявлен, наверняка. Это э, заявлен, Скорее всего, скорее ну, всего. Я могу проверить, это я могу только по делам посмотреть сейчас конкретно кандидат. Ну, вопрос в том, что предоставлялся он выборком или нет. Это мы посмотрим. А, вот, э, поэтому если авиационный материал заявлялся, соответственно, он законный. Вы это прекрасно понимаете. Если он заявлялся в избирательную комиссию Ленинградской области, может распространяться. А что уж там было вложено, это совершенно другой вопрос. И кто распространял? И кто, э, во-первых, кто вложил, кто распространял, э, как зафиксировано это правонарушение и так далее. То есть вопросов очень много. Ну и по форме тоже, собственно, много. Эта инструкция нас, как понимают, люди получают и понимают, что так и нужно действовать да. вообще. А не... Дело в том, что... То есть это, это как бы это что... указание, по сути, от Дело в том, что при приеме а, агитационных материалов существует норма закона, в котором конкретные, когда есть запреты конкретные, что не должно содержаться в агитации, естественно, э, избирательная комиссия проверяет. На местах территориальной комиссии, когда речь идет о других видах выборов. А, креативный оценивает ход. Ну, а, что вы на это эм, обращаете внимание? Ну, так оно, а что ну, баллов просто. По, надо пос, поставить меня. Андрей, Андрей Вячеславович, а форма и методы содержания каждый кандидат определяет самостоятельно. Да я же, каждый да, кандидат. Вы, каждый я кандидат. это увидел, взял. Поэтому все остальное, все остальное. Это каждый год применяется, и законность такой формы и метода, должно судом подтверждена. Это не есть. Шикарных выборов конструкции, что я Это легально легитимно. Есть еще вопросы? Спасибо. Следующий вопрос у нас о порядке предоставления кандидатам итоговых финансовых отчетов. Марина Геннадьевна Тарасова, консультант контрольной телевизионной службы избирательной комиссии Ленинградской области. Уважаемые кандидаты, э, продолжение выступления Ольги Николаевны. Э, у нас эта тема связана это агитация и финансирование избирательной кампании. Тоже заканчивается у нас финансирование этой избирательной кампании. Как вы все знаете, э, суббота – это последний день, когда э, кандидаты могут производить какие-то расходные операции. В субботу все расходные операции э, завершаются. Только могут быть поступлены ну, на счет зачисляются те денежные средства, которые поступили, ну, которые перечислили жертвователи до э, 9 сентября. Э, что хочу сказать, что э, финансирование осуществлялось кандидатами э, в основном правильно, как бы нарушений у нас каких-то не было больших. Соответственно, на все наши замечания кандидаты и полномочные представители реагировали. Вот, осуществлялись и возвраты, и другие действия. Поэтому э, все вы знаете, что кандидаты обязаны в течение 30 дней со дня официального публикования общих результатов выборов представить в избирательной комиссии Ленинградской области итоговый финансовый отчет. Э, кто еще не знает, э, где находится форма отчета, могу сказать, что эта форма утверждена постановлением Центральной избирательной комиссии от 20 апреля 2016 года за номером 4 дробь 30-7. Она называется в инструкции о порядке формирования и расхода денежных средств избирательных фондов политических партий региональных отделений кандидата на выбор депутатов Государственной Думы. Значит, в этой инструкции приведена сама форма финансового отчета, форма учета, э, написано, как должно быть составлять этот финансовый отчет и, соответственно, какие документы должны быть э, к приложены. Э, что хочу сказать, что до сдачи итогового финансового отчета кандидат, либо полномочный представитель кандидата по финансовым вопросам обязан вернуть на специальный избирательный счет все неиспользованные наличные денежные средства. Основание должно быть указано возврат неиспользованных наличных средств кандидата. Это в обязательном порядке. Кроме того, до сдачи итогового финансового отчета, если за счет средств избирательного фонда кандидат – приобретал какое-то имущество, необходимое для проведения своей избирательной кампании, значит, все это имущество должно быть реализовано по первоначальной стоимости, денежные средства должны быть возвращены на специальный избирательный счет, и, соответственно, уже потом э, э распределен э, неизрасходованный остаток. Ну, мне так кажется, что такое имущество не приобреталось. Во всяком случае, я по своей программе этого не видела, чтобы что-то кандидат приобретали. Но, тем не менее, такое существует правило. А, как я уже сказала, все расходные операции у нас прекращаются 9 сентября. Если у кандидатов остались какие-то невыполненные обязательства, то есть вы заключили договор и не успели проплатить э, там, агитаторам, не успели оплатить там ну, еще какие-то работы, услуги, Соответственно, кандидат, ну, полномочный представитель кандидата по финансовым вопросам обращается избиратель к нам с заявлением с просьбой разрешить конкретную расходную операцию на конкретную сумму. При этом должны быть приложены все подтверждающие документы, а именно это договор, а, э, счет акт выполненных работ. И только с нашего разрешения такая операция может быть разрешена и проведена кандидатом. А все остальное, э, все остальные расходные операции, они невозможны. А, как вы уже знаете, что а, кандидат должен а, вернуть жертвователям неиспользованные денежные средства пропорционально полученным заключением расходов на пересылку. Что хотела еще сказать, что если, при составлении финансового отчета, если у вас возникают какие-то вопросы, давайте предварительно мы с вами их проговорим. Вы можете э, прийти мы с вами посмотрим, посмотрим, правильно ли заполнен у нас финансовый отчет, э, правильно ли э, отражены все расходные и приходные операции по шифру строки. И после этого можете совершенно спокойно э, сдавать документы. Вот. А счет кандидата должны закрыть в обязательном порядке. Но если вдруг у вас это не получится, значит, финансовым отчетом, как я сказала, кроме э, самого финансового отчета, Э, учета средств, вы предоставляете справку о закрытии счета, либо об остатках на счете и соответствующие все финансовые документы, подтверждающие поступление расходованных средств. Потому что э, если у вас все-таки не получается вернуть э, пожертвование, то в течение 60 дней эти денежные средства будут перечислены доход федерального бюджета. Но справку об остатках вы должны представить. Отчет э, предоставляется как на бумажном носителе, так и в электронном виде, соответственно. Ну, и если какие-то возникают вопросы по составлению, всегда готова ответить. Ну, да, ну, разрешение надо на закрытый а, Разрешение на закрытие специального избирательного счета не надо. Вот, хотя э, банки иногда требуют это, но это не надо, потому что в законе четко сказано – более того, из ЦИК России сейчас пришло такое письмо, как бы письмо напоминания, и я э, со своей стороны тоже направила в отделение, ну у нас только Кингисеппское, да, отделение Сбербанка, э, о том, что кандидат э, должен закрыть счет и укажу сроки. Поэтому разрешение мы не даем. Точно так же, как и по ЗАГСу, если от партии, если не по ЗАГСу, значит им тоже разрешение такое не требуется. А если, допустим, я не закрываю счет, то он там потом автоматически закрывается, да? 361, да, по нашему письму мы закрываем этот счет. И просто соответственно... то, э, лишний раз просто, допустим, едешь, чтобы не ездить туда, там, закрывать, да, там, не Ну, в банк закрыть. Проще а надо съездить в университет, да? Слушайте, ну я, просто, я на прошлых выборах пытался закрыть счет здесь вот э, в Петербурге, да, но а, там не было человека, который там занимался этим делом. И вот так долго-долго бегали, ходили, там, э, а, ну, а он еще не мог разрешение на закрытие счета. Вообще. Я Комиссии посоветовали, главное не беспокойтесь, там сами закроете без вас. Вот точно там не будет нарушений никаких. Нет, нет, нет, все там. Нет, То есть, ну, все равно быть... финансовый отчет принести справку об остатках. Это чем э, справка об остатках? Лучше бы поехать и закрыть счет и принести, а не закрыть. Вот. У нас, я думаю, что не будет проблем. Э, э Единственное, что у нас первый кандидат, который попал, да, вот у ну, нас счет и было долго. Потом как-то кандидат мы открывали, все быстро счета и также быстро выручку не закрыли. Поэтому постоянно приехали. Он же нас выставили так, соответственно, по нулям все. Я повешу, да, но кого приехали? правильно заполняем. Форм приложения 1. Поступление расхода денежных средств. Избирательных фондов. Что я еще там есть общая форма учета э, ну, распределения расходов, а, а есть раздельная форма номер 5 о а расходовании средств и отдельная форма номер 4 о а поступлении средств. И все и другие заполнены. Вторую, четвертую. форма ну, номер один общая. Это общая, да. Вы и расходы, Да, общая форма. А есть форма отдельная номер четыре поступления и форма это, номер пять расходы. Это, это, эта форма заполняет Сбербанк по нашему требованию. То это не ваше. Это не ваше. Да. Хорошо. Это поступление расходов. Если не используется программа, она у нас используется. соответственно, я вас вижу каждый день. А вот если у меня этой программы не было, по этой форме Сбербанк бы предоставлял движение по вашему счету. А мы, значит, находимся санкции за несдачу. Есть еще какие-нибудь? и хочу напомнить, уважаемые представители политической партии, пожалуйста, не нарушайте закон и сдавайте вовремя сведения по квартальному. Спасибо большое. Я уже Всем спасибо. Огромное, что нашли время присутствовать.